sono Gianluca, Gianluca a tutti, grazie della tua disponibilità e ti introduco velocemente per chi non ti conosce. Non c'è problema. Allora, sei professore ordinario all'Università di Bergamo, Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, eh, dove insegni filosofia della scienza, scienze della globalizzazione e lineamenti di storia globale. Eh, presso l'Università di Bergamo sei anche direttore del CERCO, il centro di ricerca sulla complessità, dedicato dall'Ateneo alle teorie, alle ricerche e alle pratiche sul tema della complessità nelle scienze umane, umane sociali e naturali. Alle attività di ricerca e di insegnamento alterni le attività di pubblicista, di lecturer, di consulente, di formatore in questa veste sei stato e sei progettista e docente di molti progetti di formazione nelle maggiori aziende italiane. E infine, grazie a te, si deve l'introduzione in Italia del filone di studi sulle scienze e la filosofia della complessità, grazie in particolare alla pubblicazione del volume La sfida della complessità con Mauro Ceruti. Bene, eh, partiamo con la prima domanda. Qual è il filo rosso, la domanda che ti porti dentro sin da ragazzo, la vocazione che ti ha spinto ad esplorare la filosofia, la storia, la politica, eh, l'evoluzione dell'uomo, il pensiero complesso? Vabbè, allora mm, trovo interessante che te nella domanda hai posto questa questione sin da ragazzo, perché al di là del mio filo rosso individuale, io credo che bisogna sottolineare un filo rosso collettivo che non è mh, compreso purtroppo eh, dalle istituzioni formative, cioè che quando si viene al mondo, quando si è bambini, eh, l'attitudine conoscitiva non va mai dal basso verso l'alto, ma dall'alto verso il basso. Cioè che cosa vuol dire? Che fondamentalmente il bambino eh, ha un bisogno eh, innato e intuitivo di vivere la foresta prima degli alberi, no? Non a caso eh, tutto ciò che è mitico, che è narrativo, immaginifico, per il bambino è naturale, no? per cui eh, anche le cose più oggi diffuse, no? per esempio il fatto dei dinosauri, no? l'estinzione dei dinosauri, il bambino a tre anni si appassiona a queste cose e le collega naturalmente ai draghi eh, mitici, no? eh, non parliamo poi della letteratura eh, apparentemente per bambini e, e, che in realtà è un condensato mitologico di temi molto profondi a livello spirituale e cognitivo, no? perché tutte le fiabe in tutte le tradizioni del mondo, tra fiaba e mito non c'è tanta distinzione e oggi a maggior ragione, no? insomma nel senso parliamo di Harry Potter, del Signore degli Anelli eccetera eccetera. Allora è chiaro che eh, questo è un bisogno eh, intanto di esplorare il mondo, ma anche una comprensione del fatto che il micromondo che è dentro di noi, a livello eh, pre-scolastico voglio dire, è un microcosmo del macrocosmo che sta fuori, no? cioè il bambino ha molto chiaro, eh, senza, eh, ha chiaro inconsapevolmente, no? ma i grossi temi eh, chiamiamoli mitici, che poi sono, sono, temi che ovviamente la nostra cultura ha elaborato sul piano scientifico e filosofico, sono insiti nel bambino stesso. Poi sarebbe interessante anche in questo discorso capire perché, ma c'è, una sorta di radicamento nel, nell'universo e, e precognitivo, diciamo così, no? Infatti que queste cose le dicevano anche i grandi, no? Heinz von Förster, insomma, che diceva che il bambino parte con le domande reali, quelle che non hanno poi una risposta dagli adulti, o Carl Sagan che diceva che quando parlava ai bambini di sei anni gli facevano le domande più pertinenti sull'esplorazione cosmologica, insomma, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che eh, questo, per questo dico è un filo rosso collettivo, perché molte persone da Morena, Einstein eccetera eccetera hanno detto vabbè io sono stato fedele alle interrogazioni che mi ponevo all'inizio no? poi c'è un altro aspetto l'aspetto che inevitabilmente l'istituzione scolastica e eh, poi universitaria rispetto a questa condizione crea un disadattamento no? perché eh, allora da un lato giustamente la condizione scolastica eh, pone un discorso dal, ba eh, dal basso all'alto invece che dall'alto al basso, no? nel senso che poi mentre il bambino ha il mondo dentro di sé, la condizione scolastica inizia, parte dal locale. Questo è positivo perché c'è un bisogno di concretezza, ma il problema è che gli educatori non sanno che c'è prima il mondo e quindi rischiano, eh, come dire, inevitabilmente di bloccare tutto questo processo di comprensione, diciamo noi ci intendiamo olistica, cioè il bambino vuole la mappa fondamentalmente, se gli dai un sapere parcellizzato ci sono grossi rischi di, di, di, di problemi cognitivi, insomma. Peggio ancora però, io credo che si ha la sensazione che eh, mentre eh, gli oggetti del mondo, come dice Morin tante volte, non hanno confini disciplinari, poi eh, nel sistema educativo invece i confini disciplinari eh, bloccano tutti i processi di conoscenza. No? Allora questi disadattamenti sono di tutti. No? Mm, io ho avuto il mio particolare disadattamento, fortunatamente ho reagito rafforzando il bisogno di mappe per cui okay. ho, ho, inserito singoli contenuti ma la ricerca della mappa della foresta è sempre stata primaria. Mm. Diciamo poi rispetto ai disadattamenti individuali mh, mm, che ne ho avuto uno maggiore all'università perché appunto all'università viene molto fuori questo aspetto eh, disciplinare eh, che blocca invece il percorso trasversale del tuo sapere in ogni caso, mm, uno degli aspetti invece che è legato di più a un filo rosso individuale è un disadattamento individuale, che io eh, già nella scuola superiore no, volevo studiare filosofia della scienza, ma dal punto di vista del fatto eh, che la filosofia della scienza dovrebbe essere correttamente un'integrazione tra discipline diverse, no? e quindi il luogo in cui ti poni più le domande, no? Io sono arrivato all'università, tra tante scelte possibili ho detto andiamo nel luogo dove ci si pone le domande, senza cercare troppe risposte, quindi il problema dell'integrazione dei saperi. Invece mi sono trovato davanti a un panorama che poi non, da questo punto di vista non è cambiato oggi, anzi forse era quasi meglio allora, che la stessa filosofia e la stessa filosofia della scienza sono finite distrutte dal sapere disciplinare. Dico oggi è peggio perché eh, al mio, al mio tempo comunque c'era riferimento a grandi autori viventi come Popper, Kuhn e Lakatos, eh, che eh, hanno fatto un discorso parziale di filosofia della scienza, ma comunque molto importante, comunque Feyerabend soprattutto, aperto a, al discorso sociologico, al discorso storico. Oggi i loro epigoni invece eh, sono in preda alla filosofia analitica che è, è il, il peggiore specialismo del peggiore specialismo, cioè la riduzione della filosofia che dovrebbe essere l'arte di connessione dei saperi a un sapere eh, soltanto disciplinare. Poi più in generale, questo conta no, mm, col nostro percorso, mi sono trovato di fronte allo scettismo, no? quindi la scienza come luogo che pone le domande, interpretata invece come luogo che dà risposte, dà risposte molto affrettate. La scienza come luogo che dialoga con tutte le culture e i linguaggi umani, eh, come luogo che invece si stacca dalle culture e dai linguaggi umani e si permette anche di giudicarli. No? E quindi qui è venuto eh, poi diciamo il mio tema inespresso diventa poi un tema espresso no? Mm-hmm. perché eh, poi in tutta la mia carriera intellettuale ovviamente ho, ho dato una certa visione, una certa interpretazione della scienza e della filosofia, che paradossalmente ha trovato molto più d'accordo il pubblico in generale che gli scienziati e i filosofi, o meglio, sempre il solito discorso che gli scienziati di grande qualità hanno dentro queste cose, quindi dialogano con tipo Stuart Kaufman, eccetera, eccetera. Gli scienziati di mediocre qualità no, ma la cosa peggiore è lo stato della filosofia, perché lo stato della filosofia è diventato addirittura uno stato eh, ha preso i difetti della scienza e li ha peggiorati. No? E, e, questa è una condizione veramente disastrosa del sapere filosofico che o viene affrontata da eh, persone che comunque hanno una preparazione di storia della filosofia, quindi di storia delle idee e quindi i grandi storici della filosofia e delle idee ah, sanno che non ci sono confini disciplinari e studiando le varie età, comprese il Novecento, si rendono conto che tutto ciò che è pensato è integrato e quindi questo è un recupero eh, della, del senso della filosofia oppure non puoi che fare filosofia della scienza nel senso in cui lo faccio io, cioè nel senso in cui invece di dover dare delle norme alla scienza, uh mhm. -huh. ma si comprende che come le interrogazioni della scienza contemporanea toccano in parte inavvertitamente, in parte non invece consapevolmente le grandi domande filosofiche che si è sempre posto l'uomo. A questo punto poi ho scoperto Moren, Piaget, eccetera, eccetera, e dopo è diventato un discorso professionale. E, e quindi qua eh, ci agganciamo alla seconda domanda, nel senso, se ho capito quello che hai detto, nel senso tu eh, avevi quella curiosità, quella meraviglia che eh, hanno molte volte i bambini eh, legato a... E anche gli artisti, gli, gli scienziati. Artisti che riescono a, a conservare quel, quello sguardo poi eh, entrando nel mondo della scuola, dell'università e della conoscenza ti sei dovuto confrontare con una visione riduzionistica eh, che divide a scompartimenti stagni le varie discipline e da lì quel tuo bisogno di interdipendenza, visione complessiva ti ha portato poi a un certo sì, punto a ecco, incontrare... Ecco, però devo dire una cosa, che eh, lo scontro eh, noi parliamo, quando parliamo di queste cose, no, ci sembra che lo scontro sia astratto, invece è uno scontro molto concreto, di tipo fisico, perché secondo me eh, i vari riduzionismi, i vari eh, porre le barriere, tutti questi discorsi, vanno contro le modalità di funzionamento neuronale del cervello, cioè quello che chiami curiosità. Eh, è giusto, chiamarla curiosità, anche Morena ha sempre parlato facendo la sua biografia intellettuale di questo, però è qualcosa che è congenito alla modalità di funzionamento del nostro cervello, perché nel nostro cervello si creano continuamente connessioni neuronali tra eh, anche ambiti neuronali differenti, non a caso noi abbiamo miliardi di connessioni e, e, e a grandi linee, proprio a grandi linee, però sappiamo che sal la salute cerebrale sta eh, nell'aumentare le connessioni, non nel diminuirle. No? Tra l'altro abbiamo scoperto oggi che, insomma, magari i neuroni muoiono, eh, però le connessioni continuano a crearsi e in qualche modo anche in età adulta si possono creare nuovi neuroni, cioè, insomma ne sappiamo ancora poco. Allora qual è il grosso problema? Che quando hai delle imposizioni, chiamiamole riduzioniste nel mm. senso che dici te, ci sono dei, dei problemi neurocerebrali. Poi magari molte persone non hanno questo tipo di sensibilità e le subiscono. Ovviamente io non, cioè voglio dire, quando si parla di eh, piacevolezza della vita, che è un valore, no? la piacevolezza della vita, deve essere anche a livello intellettuale quindi senza piacevolezza fisica non c'è esperienza intellettuale interessante. Sì, quello che in certi ambiti viene chiamato l'eros, sì, no? Eh, nel senso è, sessuale, evidente, no, no, del, dell'energia, della, della, passione, quindi questo è un tema fondamentale prima ancora di ogni contenuto, cioè bisogna star bene eh, lavorando intellettualmente, invece purtroppo molti meccanismi di lavoro intellettuale sono di tipo eh, non direi ascetico perché l'ascetismo è una cosa importante eccetera eccetera disincarnato ma una, disincarnato un ascetismo malinteso no? cioè che, che, il fatto che il tuo corpo stia bene eh, o il tuo cervello stia bene non viene preso in considerazione anzi quasi lo mortifichi ecco allora fortunatamente eh, io credo che eh, quando la fisicità e l'energia entrano in gioco puoi anche combattere meglio le tue battaglie. Ecco, quando inizi a capire che non è una questione solo ehm, astratta, ma è una questione embodied, allora mm, lo sai prima di conoscerlo eh, certo. riflessivamente, sai che il tuo funzionamento ha bisogno di qualcosa, indipendentemente poi dalla dall'approfondimento dei contenuti e delle conoscenze che poi viene da sé. È una specie di bussola interna. Quindi anche un, il filo rosso è anche un filo rosso energetico, no? cioè di certo. conservare e di valorizzare le proprie energie. No? Devo quindi... dire che essere embodied aiuta. assolutamente, assolutamente. Ma ehm, quindi eh, per avvicinarci invece a una visione, un pensiero più sistemico, potresti in sintesi eh, raccontarci la nascita, le caratteristiche del pensiero complesso non solo nell'ambito scientifico epistemologico ma culturale più in generale? Beh, eh, questa è una domanda che ah, presupporrebbe, no, presupporrebbe un seminario anche perché qui non possiamo fare la storia per della... chi non lo conosce, sì, ma i principi non... ecco, però base. Eh, no, i principi base eh, lo diciamo dopo perché... Mm -hmm No, allora la nascita, eh, io lo dico sempre, ma eh, voglio dire, meriterebbe approfondimento, poi lo faremo in altre certo. sede. Allora, la nascita comunque è una nascita sul piano scientifico, ma nel senso che molte scienziati di punta alla metà del XX secolo hanno capito che le loro discipline, pur essendo molto diverse, molto lontane l'una dall'altra, non solo eh, come disciplina ma anche come linea di ricerca, però avevano parecchi tratti in comune. No? Allora sono nate eh, anche in seguito eh, allo sforzo bellico americano le cosiddette scienze trasversali, cioè le scienze dei sistemi e la cibernetica, che per la prima volta proponevano un'aggregazione fra le scienze non di tipo disciplinare ma di tipo trasversale, cioè per esempio le scienze che sono basate sull'amplificazione dei feedback, no? Eh, quindi eh, la retroazione eccetera eccetera, o l'interrelazione di elementi in un sistema hanno dato origine a tutto l'ambito delle scienze sistemiche eccetera eccetera. Detto questo, molte scienze hanno scoperto eh, di essere legate a, loro volta eh, su concetti ancora più ampi come ad esempio il venir meno del determinismo e eh, il, quindi la critica dei concetti, diciamoli per, per, dirlo in senso più generale, di previsione e di controllo. Chiaramente è stato lì uno dei punti in cui eh, lo slittamento dallo scientifico epistemologico al culturale è stato immediato, perché l'atteggiamento nei confronti del, del, futuro orientato dalla previsione e dal controllo eh, c'è senza dubbio un legame con le scienze della modernità però alla fine è stato un atteggiamento dell'età moderna che a un certo punto si è anche staccato dalle scienze perché quando le scienze hanno iniziato a dire che invece eh, il nostro rapporto con la previsione e col controllo deve cambiare, non dico che eh, non possono più essere in certi ambiti dei concetti operativi, ma non hanno un fondamento sulla scienza hard. Invece, eh, diciamo, quelle che si chiamano le epistemologie implicite eh, nell'azione pratica, no, nel XX secolo hanno continuato e forse si sono anche incattivite su questi ideali della previsione del controllo. A questo punto no, poi l'ambito eh, di quelli che io chiamo i progettisti dei sistemi umani, che vanno dai medici terapeutici, eh, i manager, eh, gli imprenditori, i politici, eh, gli educatori in senso ampio, mhm. eh, di fronte alla diffusione diciamo, del dibattito sulla complessità si sono spaccati in due mm. cioè quelli che hanno scoperto che c'era un dibattito scientifico anche apparentemente tecnico che però andava incontro alle proprie domande, alle proprie aspirazioni e, e allora il dibattito è decollato, continua tutt'oggi, sarà minoritario ma è molto influente, no? E quelli che si sono irrigiditi e che continuano a fare gli stessi errori, no? Che a questo punto non hanno più motivazioni scientifiche, no? Poi c'è anche un altro atteggiamento di fondo, cioè che istintivamente il discorso sulla complessità, siccome comprende no, che tutti i nostri oggetti di conoscenza derivano da no, la delimitazione degli oggetti da nostre scelte, quindi dal lì che il nunc e anche dai nostri obiettivi. È chiaro che non possono astrarsi dalla nostra parzialità nel mondo e quindi ogni discorso sul mondo nel suo complesso è sempre incompleto e quindi in questa narrazione noi teniamo sempre conto, io dico sempre che è una conoscenza centrata sul futuro, perché noi teniamo sempre conto della parzialità del nostro punto di vista e quindi della rivedibilità e della sorpresa come elemento chiave e quindi il non sapere di non sapere o comunque il sapere di non sapere sono elementi motori, quindi anche in questo senso energetici un altro atteggiamento invece che è legato più o meno alle idee di previsione e controllo punta alla completezza e quindi insiste molto sul fatto che siamo alla fine della storia, quindi in un certo senso, come dire, è nostalgico del passato e non vede il futuro. Invece credo che nelle scienze della complessità come atteggiamento cognitivo e c'è sempre l'idea che la pagina più importante deve essere ancora scritta e quindi per questo diventa per forza di cose un pensiero dell'innovazione. E questo ci, ci collega alla domanda successiva, nel senso che il pensiero complesso non è solo un punto di vista epistemologico, è un bagaglio di teorie, ma è letteralmente un modo d'essere, eh, come per esempio l'attitudine, chiamiamola così, dialogica che opinione ti sei fatto rispetto alla difficoltà di assimilare questo punto di vista complesso anche proprio per la sua componente controintuitiva? Allora, eh, la domanda deve essere spe spezzata in più parti. Cioè, la prima parte è che io amo dire, vabbè, poi con Varela, no, il pensiero orientale, si parla sempre della complessità come via di mezzo, no? ma via di mezzo non vuol dire aurea mediocritas, cioè navigare in mezzo, vuol dire invece essere in mezzo a punti di vista discordanti che però messi insieme danno una visione in profondità. Eh, faccio un esempio, eh, cioè una metafora e poi un esempio concreto. La metafora è lo strabismo, no? Mm -hmm. Cioè te devi riuscire a vedere il tuo oggetto sia dal punto di vista generale, mm. quindi da lontano, sia dal punto di vista specifico da vicino. Questo è interessante che una riflessione su, sulla, sui due emisferi cerebrali, che è un tema già molto diffuso nelle neuroscienze, però oggi quando parliamo non tanto di due emisferi cerebrali statici, ma di due funzioni del cervello e del linguaggio, no? Si è scoperto che noi, eh, la nostra conoscenza è fatta integrando approcci, che poi hanno una sede in un emisfero, di tipo individualizzante, cioè che ogni esperienza è nuova, e chiaramente quando funziona solo quella parte del cervello è un guaio perché non riesce a fare le connessioni, e quella astraente che invece genera le categorie che ovviamente eh, anche questa è disastrosa da sola perché non riesce a appassionarsi all'evento singolo. No? Allora se pensiamo bene, no? eh, il nostro sapere è basato sull'integrazione di questi due approcci, quindi è basato su un paradosso, due due, quasi due sistemi cognitivi differenti che però si integrano bene. Perché in qualunque, quando noi diciamo tavolo, abbiamo sempre in mente sia quel tavolo singolo nelle sue particolarità che la categoria del tavoli, quindi le relazioni di quel tavolo con altri tavoli. Lì hanno sbagliato i filosofi perché hanno sempre pensato, e qui si capisce qual è il punto di vista della complessità, i filosofi hanno sempre pensato che è primario il singolo tavolo, quindi i nominalisti o eh, l'idea platonica del tavolo. Mm. Invece non è primario nulla perché noi non funzioniamo così, noi dobbiamo integrare le due cose. Allora nel sapere quello che avviene, e qui è un problema di apprendimento della complessità, ripeto, te devi vedere le cose da lontano nella loro somiglianza e da vicino nella loro individualità. No? Faccio un questo l'ho spiegato anche alle mie lezioni, no? io faccio un esempio, nel mio corso di scienza della globalizzazione io parto da 7 milioni di anni fa e arrivo alle questioni d'oggi della Siria, dell'ISIS eccetera eccetera. Quindi faccio la storia del mondo a un livello di astrazione notevole, giustamente, perché guardi i grandi imperi, le grandi migrazioni. Poi però narrandola, mi soffermo su fatti singoli e sulla carnalità di questi fatti singoli. E questo non solo perché ovviamente per trattare in 60 ore così devi fare in un certo modo, ma anche per insegnare metodologicamente agli studenti come fare. Perché io vedo i loro difetti degli studenti, sono gli stessi <laughs> difetti dei professori, non so come dire, perché molti studenti, per esempio, arrivano e dicono ah, eh, la, la, scoperta dell'America nel 1492 l'incontro con l'altro, con la e A maiuscola e parlano con tutte categorie, l'altro con la A maiuscola, il bene con la B maiuscola, il male con la M maiuscola, la conoscenza con la C maiuscola. Poi dico sì vabbè ma qual è questo altro dei continenti americani? non lo sanno nemmeno collocare geograficamente perché non gli importa che Colombo sia arrivato ai Caraibi in quell'isola lì. Cioè la loro narrazione è l'Europa è andata in America, tutte maiuscole, eccetera, eccetera. E questo però non è che sia lo studente in quanto tale, sia, eh, e ovviamente in questo senso si integra in una narrazione astratta che fa parte della nostra conoscenza. L'altro aspetto, vabbè, è chiaro, c'è chi invece non, eh, non pecca di, di, to, di, totale concretezza, quindi non sa collegare un evento con l'altro, si fissa su, su, su certi particolari e anche questo purtroppo avviene nel sapere. Allora, in un certo senso, questo che dico strabismo perché è una certo. metafora interessante, è un recupero mm -hmm. delle nostre radici profonde neurologiche della conoscenza. Allora, eh, tutto ciò non è affatto <laughs> controintuitivo, nel senso che mettere insieme i contrari non è controintuitivo, è che bisogna farlo bene, e questo è il problema. Eh, allora qual è l'enorme problema dei nostri giorni che si vede a, a tanti livelli? Noi parliamo di conoscenza, ma se parliamo dei problemi identitari o dei problemi di disadattamento sociale arriviamo su chiavi più drammatiche. Che perché certi processi avvengano, ripeto adesso di conoscenza o di apprendimento universitario, ma eh, potremmo parlare de del diventare un buon cittadino, Intanto non c'è la ricetta e questo vuol dire bisogna decidere caso per caso, cioè in quello che sto dicendo io, che eh, ripeto sembra più tranquillo se parlassimo in altre... Bisogna decidere quando essere un po' più astratti, un po' più concreti, quando vedi il mondo dal punto di vista del mondo, quando lo vedi dal punto di vista dell'Europa, quando lo vedi dal punto di vista dell'Italia, devi, eh, dicevo lo strabismo, ma eh, lo strabismo ha due occhi, noi abbiamo una gamma notevole di sguardi, col cursore noi possiamo guardare la Terra come un piccolo pianeta sperso nella galassia oppure eh, parliamo del quartiere di Milano e penso che ogni giornata noi dobbiamo muovere questo cursore quindi la conoscenza contestuale impone l'arte del movimento Bene. il movimento è faticoso, cioè è un problema di fatica, ma dico di fatica in senso positivo ovviamente, quindi possiamo tradurla in, a, a, a, tanti livelli di investimento e di energia, no? E forse dobbiamo smetterla di chiamarla fatica, anche se a me piace per dire guardate che bisogna dare agli studenti il messaggio che c'è una fatica, però non è una fatica nel senso di un investimento anti-energetico nel senso eh, della, della, fatica che provoca l'astrazione. È un investimento energetico, io direi, nel senso della generosità, cioè nel senso di mo porre molte energie in relazione col mondo e seguire attentamente quello che succede. Allora, questa cosa non è controintuitiva, è tra virgolette faticosa nel senso che abbiamo appena detto, ci devi stare con la testa e col corpo. Allora qui c'è il grosso problema che la ricerca delle scorciatoie mm. è diventata un tema ricorrente e qui voglio dire una cosa che in età moderna le scorciatoie sembravano le strade maestre quindi la scienza ha sempre cercato, in parte anche la filosofia, di dire troviamo il modello del mondo e da lì andiamo avanti in maniera eh, rutinaria. Certo. Oggi che abbiamo scoperto che la scienza e la filosofia non dicono queste cose, almeno nelle loro cose di punto, siamo tutti un po' orfani, perché siamo legati alla responsabilità individuale, cioè alla fine tra le virgolette quello che dicono gli approcci più interessanti della scienza e della filosofia, investi tu su te stesso, che è un atteggiamento molto corretto che dicono tutte le tradizioni spirituali. Allora, siccome c'è una nostalgia di una scienza, di una filosofia che davano delle risposte, si rischia il collasso di cercare le scorciatoie. Allora, lasciando stare che come possiamo intuire che questo tema è assolutamente drammatico rispetto ad altri problemi, cioè a quelli religiosi, no? Perché uh mhm. -huh. poi ci possiamo tornare, ma se uno dice nel Corano c'è la verità, è la scorciatoia più scorciatoia di tutte. Ma rimaniamo nell'ambito in cui stiamo, stavamo parlando noi, no? eh, si inventano letteralmente delle cose, no? tipo che la nostra è la, è, è la civiltà dell'accelerazione, no? dello stress, si dice che lo stress ha un valore positivo. Ora, per quanto mi riguarda, un fattore fondamentale perché i processi di conoscenza funzionino e siano in qualche modo legati al nostro funzionamento neuronale è il tempo. Se noi eh, comprimiamo il tempo, non, non lasciamo la possibilità di sorgere delle relazioni tra certi eh, schemi mentali nostri e peggio ancora eh, tra eh, gli oggetti del mondo che studiamo. La creatività intrinseca in un approccio è funzione del tempo, d'altronde qualunque, qualunque, racconto, eh, diciamo, poliziesco, giallo e cose del genere, Mim, eh, fa una mimesi molto interessante del processo creativo, perché il, eh, colui che fa l'indagine, che può avere la personalità più strana, si trova di fronte ad elementi totalmente sconnessi. Se lui non cucina queste cose, quindi se non, se non si lascia al suo corpo il tempo di far scattare qualcosa, no, non arriverà mai sulla pista giusta, ma questa è la creazione scientifica in senso proprio, no? matemati, i matematici dicono che arrivano a un teorema per strade molto diverse, molto fisiche, ascoltando, aspettando, <clears throat> eccetera, eccetera. Allora, eh, il grosso problema non è la controintuitività, okay. è la paura di non essere all'altezza dell'investimento energetico che dipende eh, dai... Eh, che è necessario per affrontare bene aspetti cognitivi e aspetti Che invece, pratici. se ho capito, le, quelle che tu chiami le scorciatoie, le semplificazioni, davano la speranza di poter avere un'economia del proprio investimento sì, energetico chiaro, una, un controllo sul proprio sì. Eh, Ma... E probabilmente molto legata anche al rapporto che hai con te stesso, perché se hai un rapporto con te stesso svalutativo, mm credi di non avere l'energia le di quello. È chiaro che qui sono componenti eh, proprio di tipo psichico e quasi di, di, di, kit neurale della persona, ma in cui entra in gioco anche, dovrebbe entrare in gioco, cosa che se ne guarda bene del fare, una psicologia integrale del, della persona. E a questo punto ci arriveremo, ma mi, mi ricollego eh, al pezzettino quello del di come orfani di certe semplificazioni dovremmo recuperare eh, una maggiore centralità diciamo, del lavoro su di sé che ha a che fare con certe vis visioni tradizionali sapienziali e, e, e ti chiedo eh, in che termini si può dire che il pensiero complesso come pensiero sistemico ed ecologico è stato uno degli ambiti privilegiati di incontro tra scienza e il concetto di interdipendenza presente non solo nel buddismo ma anche in altre tradizioni sapienziali. Cioè, detto in altri termini, si può dire che in qualche modo il pensiero complesso, il pensiero sistemico è uno degli interlocutori più interessanti nato dal mondo scientifico per eh, tornare a, a eh, ridialogare eh, nella contemporaneità con determinate tradizioni sapienziali? Sì, beh, sicuramente sì e, e non c'è solo il concetto di interdipendenza su cui ci focalizziamo, per esempio io penso anche al concetto di impermanenza come è sviluppato molto bene in certo filone buddista mahayana, a cui poi si è ispirato anche Varela nel senso eh, che quando si parla di vuoto, di vuotezza in questa tradizione, e, e semmai si parla di assenza di identità, non si parla del nulla, si parla del fatto che in, in ogni momento anche gli equilibri più solidi derivano da un movimento sottostante e sono precondizioni per movimenti eh, di altro genere. No? Allora, detto in termini scientifici, poi non, noi non dobbiamo, eh, cioè c'è tutta una, eh, in realtà c'è un sacco di, di, di, discussioni filosofiche, non solo certo. gli incontri col Dalai Lama, ma per esempio anche la filosofia di Whitehead che ci dice che anche a livello occidentale il processo è primario rispetto alla cosa, mm-hmm. eh, è comunque una discussione molto valida. Però dal punto di vista scientifico noi ci rendiamo conto A che la stabilità di un sistema fisico non vuol dire congelamento ma vuol dire equilibrio temporaneo tra tendenze e controtendenze. No? Questo mm. l'ha messo bene in risalto ma a tutti i livelli. No? Prigogine che un sistema termodinamico okay. è fatto ha una sua forma, una sua stabilità, ma è fatto di moti molecolari contrastanti, solo che in quel momento i moti molecolari danno una struttura di equilibrio che addirittura può prendere la forma di un orologio chimico, di strutture molto certo. complesse, certo. di colori che vanno e vengono, eccetera, eccetera. Quindi l'ordine a livello macromolecolare è, è generato dal disordine molecolare, c'è una tendenza. Ma questo vale anche a livello, che so, della, della genetica, no? Una specie è un'entità relativamente stabile, ma è data da flussi genetici, tendenze, e mutazioni completamente discordanti. Quindi, da un lato c'è un principio d'ordine che deriva da una processualità sottostante, Dall'alto questa processualità sottostante, siccome è sempre in gioco, a un certo punto si creano anche le condizioni per la rottura di certi equilibri e la creazione di nuovi equilibri che però sono altrettanto parziali e transitori come quelli eh, antecedenti. Allora qual è la cosa interessante? Che non è che la stabilità non c'è, la cosa è una cosa, uh mm-hmm. -huh. ma la stabilità è generata da un numero incredibile di processi microscopici che poi hanno il potere di eh, generare altri processi. In questo senso no, il, il, vuoto interpretato dalle filosofie orientali, poi ripeto, mm, non possiamo in questo momento trovare una convergenza completa eh, lì bisognerebbe fare tutto un discorso a livello filosofico, certo. però per quanto conosco io appunto perché sono arrivato sulle tracce di Varela, eccetera, mhm. eccetera, proprio della, di quella filosofia buddista mahayana che poi è diventato anche un elemento del, del buddismo tibetano, quindi e poi la filosofia del Dalai Lama, non a caso non si incontra. C'è una convergenza notevolissima eh, che eh, deriva anche dal fatto che anche il pensiero occidentale ha avuto in maniera molto minoritaria, però ha mantenuto diciamo, questo tipo di pensiero che probabilmente alle origini era, era più diffuso, no? quindi il fatto che sia dalla scienza stessa, cioè apparentemente dal fronte più delimitato della, della conoscenza occidentale che invece riemerge questa capacità eh, direi di dialogo no? e quindi è chiaro che questo discorso tocca, eh, anche se stavamo parlando di impermanenza, arriva a livello di interdipendenza perché l'interdipendenza fra le idee del mondo eh, esiste, cioè come il mondo è sempre stato uno negli itinerari commerciali, ci sono stati momenti di isolamento, è chiaro, no? Però quello che ha fatto andare avanti il mondo sono stati gli itinerari commerciali e le migrazioni, quindi è ovvio che ci sono stati itinerari e migrazioni di idee. Ora, per quanto tornare all'interdipendenza, mm-hmm. no? eh, la scienza è ovvio che scopre sempre di più l'interdipendenza nello spazio e nel tempo, no? quindi potremmo fare degli esempi, no? che i buchi neri sono fondamentali per l'economia anche dei, dei, singoli pianeti, che c'è un, un, riciclo di materie nello spazio apparentemente vuoto che poi riarricchisce i sistemi solari, cioè quello di cui siamo fatto eh, il, la materia proprio di cui siamo fatti mm-hmm. mostra l'interdipendenza dell'universo, forse la cosa più interessante è che i nostri atomi in gran parte derivano da esplosioni stellari ancestrali, quindi a livello macroscopico questo è chiaro. Quello che è altrettanto chiaro dovrebbe essere però l'interdipendenza delle dimensioni del soggetto, per cui è chiaro che nella vita umana mm-hmm. Eh, non esistono elementi staccati o accessori, ma eh, come diceva Raftburg, eh, Dio è nei particolari, cioè, eh, e magari nei momenti più banali della vita quotidiana che avvengono eventi che poi ristrutturano il sistema, quindi interdipendenza eh, porta anche ad un valore di qualità e anche al discorso della responsabilità perché c'è anche un'interdipendenza tra il soggetto singolo e il mondo mm. nel senso che mai il contributo di una vita è staccato dai processi globali no? e quindi eh, credo che un, un, legame forte tra mm, l'Occidente e l'Oriente sia anche l'evoluzione di questo concetto di interdipendenza col concetto di qualità e di responsabilità. Ma eh, sulla linea di, eh, di, di, quello che è in parte accennato, quindi anche di una, di una nuova alleanza, usando un termine <laughs> recuperato da Prigogine, tra eh, tradizionale e moderno, ehm, e anche tra eh, occidentale e orientale, volevo chiederti questa cosa. Se secondo te è corretto ipotizzare che eh, ci troviamo in una situazione di, alcuni chiamano, salto antropologico, nel senso come fu per esempio il passaggio dal Medioevo al Rinascimento che poi diede vita alla modernità, ma che rispetto a tutti questi salti antropologici che sono avvenuti nel passato, la portata mh, mm, di quello che sta avvenendo adesso è molto più radicale e trasformativa, sia come opportunità costruttive e quindi dialogo tra eh, Oriente e Occidente, l'integrazione tra tradizione e contemporaneità, ma anche con rischi di distruttività globale crescente, vedi per esempio la potenza tecnologica. E... sicuramente eh, l'attuale età eh, ha delle novità inaudite, eh, hai detto la potenza tecnologica ma bisogna dirsene altre, no? cioè, la prima è il fatto che ormai tutto il pianeta è stato conosciuto e abitato. Quindi è chiaro che quando ci sono delle situazioni di conflitto non, non puoi più cavartela a buon mercato con le avventure imperiali, con le migrazioni, ecco le migrazioni no, una volta molte migrazioni funzionavano perché ti andavi nelle pampa le vittime era, c'erano, ma erano purtroppo pochi cacciatori raccoglitori di cui nessuno ti, ti interessava. Oggi le migrazioni avvengono in mondi che sono già pieni, quindi cambiano completamente le cose. Quindi c'è questa pienezza del pianeta che eh, impone la necessità di costruire una cittadinanza planetaria, una civiltà planetaria o se no la disgregazione di tipo tribale. No? L'altra questione è la questione delle energie, che eh, noi continuiamo ad avere un sistema energetico antidemocratico, per cui alla fine quello che paghiamo noi per le energie va nella tasca o degli oligarchi russi che si fanno eh, lusso sfrenato, o degli emiri arabi che fanno altrettanto lusso sfrenato, quindi al di là dell'inquinamento che pure conta, al di là del fatto che un giorno il petrolio e il gas si esaureranno e purtroppo in questo giorno non è vicino perché se no ci si muoverebbe di più. Invece siccome oggi il problema è, è che gli oligarchi e gli emiri sanno benissimo che non siamo vicini alla saturazione e quindi continuano a prendere dei flussi economici che vanno in tasca loro e aumentano le diseguaglianze mondiali. No? Allora è chiaro che una transizione alle energie rinnovabili, mm. che si impone anche perché un giorno il petrolio e il gas finiranno, mm. e si impone per evitare troppo inquinamento e riscaldamento globale, quindi sono già due necessità. Ma oggi la necessità più impellente è di ridare fiato all'economia agli investimenti. Chiaro che questo non, non è solo questo il problema, però guarda, stranamente il problema, questo problema viene scantonato, cioè eh, il problema fondamentale è che il mondo di, sta diventando sempre più disegual, disegualitario mm. e poche persone bloccano completamente i flussi economici, o meglio probabilmente eh, li eh, <laughs> chiaro, danno i soldi a chi costruisce il loro panfilo, però insomma... Allora, detto questo, eh, ci, ci sono delle grosse opportunità, però sono sempre opportunità legate al discorso dell'interdipendenza, cioè del fatto per esempio che noi eh, dovremmo investire sulla pace eh, nel Mediterraneo, noi Europa, non solo per non essere eh, distrutti da, da, da, quello che sta avvenendo, ma anche per creare degli investimenti energetici che eh, trovino energia politica, pulita per l'Europa, per l'Africa, per il Medio Oriente. Quindi queste prospettive, anche di una civiltà planetaria, ci sono e come. Però qual è il problema? Mm. Che nella civiltà planetaria del futuro ogni tradizione deve entrare con le sue radici, non deve eliminare e a questo proposito è interessante, c'era un dibattito tra due amici architetti, no? in cui uno dice eh, ma a me c'è una civiltà globale perché gli edifici a Seoul sono gli stessi di quelli a Londra. Ma questo non, può, può anche darsi che sia giusto fare lo stesso edificio a Seoul o a Londra, cioè lo stesso tipo di edificio. Ma Seoul, se distruggi la Seoul tradizionale per dare una Seul che accoppia Londra o Londra viceversa, no? siccome mm-hmm. io conosco Londra e non Seul dico che fortunatamente Londra si sta cambiando ma tenendo degli interessi alle proprie radici al di là di quello che fanno gli architetti perché poi gli architetti non sono consapevoli di queste cose. Però il problema è che bisogna avere un linguaggio comune nelle proprie diversità e questa è la grande difficoltà, cioè perché le diversità culturali devono essere aperte l'una con l'altra. Allora l'altro problema, cioè, il problema degli architetti che dicono così è un problema perché è riflesso del capitalismo globale per cui è tutto astratto, tutto... però non è un caso che eh, l'ISIS rappresenta nello stesso tempo il massimo dell'etnicismo e il massimo dell'astrazione globale, cioè loro vorrebbero fondare una civiltà globale fondamentalmente sul razzismo assoluto, cioè sul fatto che se, se, se non sei della nostra tribù devi morire, che quindi è la, il polo opposto eh, della, della scarnificazione che diventa addirittura violenza assoluta, quindi è, è chiaro Infatti il discorso dell'ISIS, no? È giustissimo trovare delle radici, eh, non dico nell'Islam, ma nelle culture, del, anche nell'Islam, come uno deve trovare le radici eventuali del nazismo, dello stalinismo nella storia d'Europa e le abbiamo trovate, quindi è un'operazione legittima. Però evidentemente non ha nulla a che fare con le pratiche islamiche conservatrici perché questa invenzione di un tribalismo globale è, è, è un'invenzione che certamente c'è nell'Islam saudita, ma che oggi eh, eh, ha una fuga in avanti perché proiettandosi su scala globale l'unico elemento di società globale che hanno loro è l'omologazione assoluta basata sull'uccisione di chi non sta con questa omologazione. L'architetto non uccide, meno male, però nello stesso tempo è sempre una risposta inadeguata a questo problema di avere le radici nella propria particolarità e aprire le radici alla contaminazione con le altre diversità. E ti faccio proprio una domanda per collegarsi per esempio all'ipotesi che eh, questo tribalismo sia una, eh, una predisposizione della nostra specie sul quale dobbiamo lavorare e e in questa domanda eh, provo a riflettere con te su un'ipotesi di quale genere di cultura e, e società eh, permette di lavorare sulle eh, nostre distorsioni di specie. E, e la domanda è questa. Mm, è ormai sotto gli occhi di tutti che l'accelerazione della potenza tecnologica non è accompagnata da un'altrettanto accelerata evoluzione della cultura e psicologia collettiva. Questo rischia di renderci esseri viventi con una potenza tecnologica sproporzionata alle nostre capacità di consapevolezza, conoscenza, scelta e saggezza. Non è forse questo un forte richiamo a rimettere al centro della nostra vita individuale e collettiva il lavoro su di sé psicologico e sapienziale, quella che potremmo chiamare quindi una cultura della crescita interiore? Beh, la risposta in parte te l'ho già data, perché quello che sostengo io, allora lasciamo stare, poi ci torniamo sul discorso del tribalismo ancestrale, perché secondo me tante volte non è capito. Parliamo del discorso della modernità. Noi siamo abituati da secoli a vivere la conoscenza come un processo astratto che c'entra poco coi bisogni del nostro corpo, e alla peggio è in conflitto con i bisogni del nostro corpo. Quindi è chiaro che rispondo sì, nel senso che noi dobbiamo reintegrare profondamente la nostra fisicità in tutto quello che facciamo, sia conoscere che anche il lavoro, cioè, anche il lavoro è un grosso problema che non, la buona parte del, del lavoro che noi facciamo va contro eh, le nostre modalità fisiche e neurologiche, no? cioè, mm. eh, allora, senso? Eh, se nel senso che la tecnologia oggi è utilizzata come un elemento chiave mm. per mantenere la burocratizzazione dei sistemi, cioè non, noi non stiamo usando la tecnologia per semplificarci la vita e, e, e fare delle attitudini più creative ma buona parte della tecnologia informatica la stiamo utilizzando eh, a favore della burocrazia. Per cui, come dice Morin, invece di adattare la macchina ai bisogni dell'uomo, ci siamo adattati al linguaggio delle macchine. È chiaro che è un discorso parziale, perché io credo molto nella capacità liberatrice delle tecnologie, non a caso anche noi operiamo con, con tecnologie eh, non particolarmente avanzate, ma che insomma sono avanzate rispetto a solo a pochi anni fa e c'è una nuova possibilità di fare cultura, quindi noi non faremmo questo se non credessimo certo. al potenziale liberatorio delle tecnologie. Però non c'è solo questo tipo, no? ci sono dei discorsi banali, no? che le tecnologie devono supportare l'interazione umana, no? ma io vedo in, in in certe persone della mentalità burocratica che siccome sostituiscono il contratto in contatto umano eh, non si risolvono i problemi e si peggiorano perché si evita il contatto umano e, e si comunica diciamo per via scritta, dove non c'entra tanto la tecnologia, ma c'entra piuttosto la scrittura, che la scrittura va benissimo per comunicare informazioni o per sedimentare conoscenza, ma quando bisogna agire in molti casi, posso eh, dire, figurati, le email sono comodissime, ma è meglio fare una riunione in più, ecco, certo. andiamo a semplificare le cose, no? Quindi c'è questa, questa ossessione del dei, dei sistemi burocratici di controllo che interpreta l'idea di controllo viene reincarnata in un uso, a mio parere, distorto eh, delle tecnologie. No? Quindi da questo punto di vista c'è tantissimo da fare. E questo non è un problema tribale, questo è un problema della modernità in cui eh, anzi dell'ultima modernità in cui gli apparati burocratici hanno preso il sopravvento sull'individuo e sulle relazioni umane. No? E questo comunque è un grosso problema che noi oggi dobbiamo affrontare. Per quanto riguarda il tribalismo, eh, beh, qual è la questione? Che fino a un certo punto la maggiore violenza era interna alle tribù, mentre con le tribù esterne c'erano rapporti di alleanza, quindi dipende, cioè non è vero che fondamentalmente l'altro è sempre qualcosa rispetto al quale noi dobbiamo chiuderci, anzi molte volte e questa cosa è successa in età moderna perché l'altro diventava un nemico comodo mm. per legittimare il proprio potere, no? quindi quando noi parliamo del tribalismo pensiamo a una cosa, cioè è chiaro, io l'ho detto in termini negativi perché se, se il tribalismo è che devi essere nemico degli esterni alla tua tribù, allora oggi lo usiamo in questo senso e certo. va benissimo. Però le tribù originarie eh, erano egualitarie e quando c'era una violenza locale c'era una capacità di mediazione fondamentale da parte dei saggi che guarda caso erano anche quelli dotati di un potere spirituale, de degli sciamani, no? Quindi è chiaro che noi abbiamo anche più bisogno di rapporti di mediazione eh, diretti, no? Solo che ecco, e lì va il discorso della crescita spirituale. Ognuno di noi deve essere un mediatore, perché ognuno di noi deve essere un mediatore anche entro se stesso. Quindi, allora, la, la, è chiaro che la crescita spirituale, che poi, voglio dire, lo spirituale e il culturale oggi si legano, no? certo. perché non ci può essere cultura senza un contesto spirituale, se no non è cultura. Allora, intanto la reintegrazione eh, eh di se stessi, nel proprio fisico, cioè di avere la propria fisicità e capire anche le cose che non vanno nel nostro rapporto col mondo esterno. Poi la comprensione di essere noi stessi tanti capire il disordine che c'è in noi stessi, perché abbiamo tante tendenze e controtendenze e le persone che vogliono ridurre questo disordine a un ordine poi o finiscono nell'integralismo o scoppiano. No? E poi ovviamente comprendere come le interazioni con gli altri non sono interazioni date, per cui l'altro è esterno, ma possono essere affinate in modo da generare forme di mente collettiva mm. ovviamente costruttive, perché ci possono essere anche le forme di mente collettiva che sono le adunate di Hitler, insomma, o, certo. o l'ISIS, eccetera, eccetera. Cioè capire che noi siamo molti e quindi noi siamo un sovrasistema fatto di molti rispetto ai quali possiamo essere mediatori e poi con gli altri possiamo creare dei sistemi certo transitori che io chiamo menti collettive, no? mm. perché il discorso della mente estesa in realtà è un discorso molto importante, appunto se non lo chiamiamo con la M maiuscola, ma invece ogni volta che noi interagiamo con i nostri simili creiamo una mente estesa, transitoria, certo. eccetera, eccetera. Da questo punto di vista la cosa molto interessante è che c'è una branca dell'archeologia nuovissima che si chiama archeologia cognitiva che si è basata sul fatto di dire guardate che non tutti i monumenti del mondo antico sono stati fatti con la logica del faraone che era il capo e prendeva gli schiavi. Per esempio i monumenti megalitici dell'Europa occidentale sono stati fatti fatti da popolazioni che non conoscevano lo Stato, figuriamoci l'impero, a quanto ne sappiamo noi, non avevano un capo regale. Allora la domanda è chi e che cosa ha fatto fare questi monumenti megalitici e sembra che siano stati fatti proprio per la scoperta dell'identità collettiva eh, di un popolo. Non costruiamo Stonehenge e costruendolo in questa mente collettiva arricchiamo la nostra identità collettiva. Allora eh, eh, questo è importante perché vuol dire che in ogni progetto costruttivo noi arricchiamo noi stessi e arricchiamo gli altri, quindi lavorare bene in questo senso, creare dei team building, ma ripeto sono tutte cose che poi noi rischiamo di, quando parliamo di mente collettiva ci spaventiamo perché la pensiamo sempre col maiuscolo, ma invece pensare di luoghi in cui il nostro rapporto con gli altri è più intenso e che quindi il risultato è moltiplicativo invece che additivo, è banale, cioè è il team sportivo piuttosto che il team architettonico. No? Certo. Ecco, su questo noi dobbiamo valorizzare le cose perché è un circolo virtuoso, cioè l'individuo che opera su se stesso, rende più costruttive le menti collettive, l'individuo che si trova bene in una condizione di mente collettiva, che non è l'annullamento, perché quelle non sono menti collettive, quelle è collasso, no? voglio dire, c'è sempre il cotè, ma voglio dire, lavorare in una mente collettiva vuol dire mantenere la propria individualità, cioè, se, in una squadra di calcio non mantieni la tua individualità, la squadra va a pallino, insomma. Certo. Quindi mm. voglio dire questo circolo virtuoso tra i molti che siamo noi, e, e abbiamo bisogno dell'integrazione del molti, e i molti che sono gli altri che hanno bisogno loro stessi di un'integrazione, è senz'altro un percorso in cui la cultura e la spiritualità si intrecciano in un circolo virtuoso. Eh, aggiungendo un pezzetto sempre a, a questo tema, eh, mentre ti ascoltavo mi veniva da collegare eh, Prima parlavi per esempio della necessità di un'osservazione di, di, come eh, si tende a rapportarsi al processo di, di conoscenza e sulla magari mancanza di sfiducia eh, dell'investimento delle proprie energie. No? Dice, la mancanza di fiducia, dice, la sfiducia. La, sì, la sfiducia, scusa. Sì. Eh, e quello già era tra le righe un, un, scusami, un invito a una introversione, cioè a spostare lo sguardo da un mondo che sembra dato e ha delle chiavi di lettura eh, implicite, eh, subite più che vissute, certo. no? e, e anche questi ultimi discorsi che stai facendo, per esempio della tecnica che è fondamentale, nessuno vuole rinunciare alla potenza tecnologica, ma, ma ah. la devi pensare la tecnica. Ma rischiamo appunto che eh, la tecnica da mezzo diventi eh, senso e quindi si innesca una specie di idolatria della tecnologia, di un nichilismo di fondo. O peggio ancora che la tecnologia venga considerata un elemento neutrale mm. e il focus non è più sull'uso della tecnologia ma sul correre dietro alla tecnologia come se ogni nuova tecnologia arriva e di per sé eh, eh, domina la questione delle interazioni. Sì, come se dovesse riempire un senso di una mancanza di, di bussola interiore. Sì, certo. E allora questa bussola, se continuiamo a cercarla all'esterno, eh, evidente, come stiamo facendo quantomeno in Occidente ne, negli ultimi secoli, eh, ormai i segnali sono forti che non porta molto lontano questo eccesso di estroversione, no? E, e però Quindi, quello che dico è che mm. l'introversione porta a un nuovo rapporto con l'estroversione. Esatto, cioè, cioè un equilibrio tra interno ed esterno. Esatto, esatto. Quindi una cultura che sappia di nuovo invitarti a lavorare su di te, cioè l'essere umano, eh, l'interpretazione di te e del mondo è un processo in divenire. Eh, Certo, perché poi il mondo visto con una molteplicità di sguardi, il mondo visto con l'arte del movimento che dicevo prima tra uno sguardo e l'altro, è un mondo diverso dal mondo che vedi con lo sguardo statico, cioè fondamentalmente è un mondo scarnificato quello che si rischia di abitare se non, educhiamo, se non ci educhiamo alla mobilità degli sguardi. E l'ultima domanda che ti pongo è in qualche modo anche forse propositiva rispetto a il come eh, iniziare il percorso di una cultura della trasformazione della crescita interiore. Ed è questa. Eh, il presupposto per avere una buona risposta a un problema interno, esterno, è la capacità prima di tutto di porsi migliori domande. E il presupposto di ogni buona domanda è la capacità di vedere e mettere in discussione le nostre credenze, i nostri pregiudizi. Quindi, quello che ti chiedo è quali sono i veri, eh, le distorsioni su cui dovremmo lavorare individualmente e collettivamente per vedere più in profondità chi siamo e quindi orientarci. Beh, anche questa domandina eh, semplice. No, ma è un punto di partenza. Certo. No? eh, però possiamo dire certe cose, cioè che le con von Förster no, lui chiamava domande illegittime quelle che ha, hanno già una risposta, cui si cerca già la risposta. Domande legittime quelle che non hanno risposta, cioè l'attitudine che quando ti poni la domanda hai così bisogno della risposta che te la inventi la risposta e non lasci lo spazio mentale perché le risposte siano generate, ecco, questo senz'altro è un'attitudine rovinosa. Ecco, per quanto riguarda i pregiudizi, beh, io credo una cosa, che i filosofi tipo Gadamer hanno detto giustamente che etimologicamente il pregiudizio non solo non è negativo, ma è anche inevitabile, in questo senso che certo. noi abbiamo un bisogno di economizzare. Certo eh, già a livello percettivo, mm, cioè la percezione è il pregiudizio fondamentale, perché noi abbiamo infiniti stimoli, eh, chiaramente un uccello o un insetto eh, genera un altro tipo di realtà, la nostra percezione è abituata a selezionare. Quindi è chiaro che questa attitudine economica vale anche sul piano culturale. Il problema non è avere questa attitudine economicizzante, ma non comprendere che l'abbiamo per cui la maggioranza delle persone confonde pregiudizio con verità e questo è il disastro, perché invece a mio parere il pregiudizio è il modo di entrare nel mondo, perché se no non c'entreremo, o, ci chiudiamo in noi stessi o collasseremmo, ma entriamo nel mondo per giocare poi e eventualmente per allargare eh, tutti i nostri schemi che noi abbiamo. Quindi è la necessità di voler giocare un gioco che sia davvero infinito perché è un gioco in cui non ci sono vinti e vincitori. Invece quando te inizi a entrare nel mondo uh mhm. -huh. sentendoti vincitore e volendo vincere a tutti i costi è chiaro che o fai perdere gli altri o fai perdere te stesso o genere tutti e due, quindi elimini possibilità dal mondo. Ma se te invece entri nel mondo con con i tuoi pregiudizi sapendo che sono pregiudizi eccetera eccetera E entri con uno sguardo che sai che è unico e differente da tutti gli altri sguardi quindi valorizzandoti ma la tua valorizzazione è nello stesso tempo senso della tua parzialità cioè, e questo bisogna entrare col senso del proprio valore, l'unicità, il senso della Parzialità quindi il voler giocare i giochi degli altri, no? e questa è l'attitudine fondamentale. Dopodiché noi abbiamo sottolineato un sacco di pregiudizi certo. dei nostri tempi, per esempio io continuo a dire che un pregiudizio su cui dobbiamo riflettere molto attentamente è che eh, mh, eh, cioè economizzare sul tempo ci fa ottenere meglio risultati, secondo me economizzare sul tempo ci rovina personalmente, ci leva lucidità, detto proprio in grandi termini. No, dopo non è detto Concordo. che in certi momenti, eccetera, eccetera. No? Quindi il pregiudizio che accelerare sia meglio e rallentare sia male è un pregiudizio tanto per parlare di quelli occidentali, certo, certo. rovinoso, no? Nel senso che molte volte viene il senso di colpa che perdiamo tempo, ma voglio dire, i latini queste cose l'avevano capito, Con parlavano di ozium, il problema è che avevano un'economia <laughs> schiavista, adesso noi dobbiamo fare l'ozium senza economia schiavista, anzi essendo noi i fattori eh, di queste cose, però senza, senza scherzare troppo, no? Io sento all'università per dire, mm. te ne dico una, no? Certo che mi dicono, ah, io ho il senso di colpa quando leggo libri che non sono nel mio ambito specifico perché il, il, richiamo che ho io è di dover scrivere per quel settore lì per vincere il concorso, quindi tutto, ogni allargamento culturale non funziona e ho il senso di colpa quando insegno molto alla didattica perché la didattica non viene valutata. Allora voglio dire, io penso che parlando di aziende, parlando di sistemi politici, io faccio l'esempio sulle mie condizioni, no? quello che è l'elemento chiave del tuo sapere, cioè la didattica e l'apertura culturale, vengono addirittura vissuti con senso di colpa perché è il sistema stesso che vuol fare delle scorciatoie. Certo. Allora è, il problema è individuale ed è collettivo, cioè i sistemi vogliono farci delle scorciatoie e impongono all'individuo questo pregiudizio della scorciatoia. Chiaramente però lo devi rompere a un certo punto questa cosa e forse è più facile romperlo a livello di individuo. Ma adesso io faccio solo un esempio, mhm. cioè se noi andiamo a vedere tutta una serie di pregiudizi diffusi in Occidente, ne vediamo altri come eh, che la forza è segno di forza e la debolezza sia segno di debolezza, molte volte l'incontrario, cioè quando te hai coscienza dei tuoi limiti, è il punto di forza maggiore perché allora trovi lo sguardo da cui parti e trovi appunto la bussola interiore per cui dopo puoi anche parlare di tutto ma partendo da te che è una cosa che molte società arcaiche sapevano meglio di noi anche se non si rendevano conto di quante cose c'erano al mondo era anche più facile insomma eh, certo però voglio dire adesso noi dobbiamo, come era più facile l'ozium latino, era anche più facile avere un punto, una bussola interiore nelle società arcaiche. Oggi è chiaro che noi oggi dobbiamo investire, questo è un tema interessante nel senso che noi troviamo tanti pregiudizi non di tipo contenutistico che non vengono, come il discorso della flessibilità o della rigidità, no? che la flessibilità è il criterio, non è debolezza ma è il criterio fondamentale per andare avanti nella storia, perché quando un sistema è troppo ordinato e troppo rigido è probabile che sia il primo a, spazza, a essere spazzato via. Ecco, in tutte queste cose io ci trovo un forte legame sulla trasformazione sociale e sulla trasformazione individuale. Grazie Gianluca. Grazie, alla prossima, arrivederci.